cuatro caminos. Estación terminal. Fin del recorrido. Ninguna persona a bordo. Por su atención, gracias. Próxima estación. Panteones. Próxima estación. Tacuba. Enlaza con la línea 10. Direcciones El Rosario y Barranca del Puerto. Próxima estación. Huitláhuac. Próxima estación. Popotla. Próxima estación. Colegio Militar. Próxima estación. Normal. Próxima estación. San Cosme. revolución. Próxima estación. Hidalgo. Que enlaza con la línea 3. Direcciones Indios Verdes y Universidad. Próxima estación. Bellas Artes. Que enlaza con la línea 8. Direcciones Constitución de 1917 y Garibaldi. Próxima estación. Allende. Próxima estación. Zócalo. Próxima estación. con línea 1, dirección Espantitlán, Observatorio. Próxima estación. San Antonio Abad. Próxima estación. Chabacano con la línea 8. Direcciones Constitución de 1917 y rival, Línea 9, direcciones Patricias, Tacubaya. Próxima estación, viaducto. Próxima estación, Xola. Próxima estación, Villa de Cortés. Próxima estación. Nativitas. Próxima estación. Portales. Próxima estación. Ermita. Que la Comuna 12. Direcciones. Mixquack, Tlahuac Próxima estación. General Anaya. Estación Tasqueña. Estación terminal. Fin del recorrido. Ninguna persona a bordo. Por su atención, gracias.